What's up guys, this is Andrew from Tom Goods Media and on today's episode, I have a little bit of an idea why don't we try to make our own Filipino style chicken curry. Paano natin magagawa to? Gagamit tayo ng ingredients na dito man lang makukuha or more or less dito lang siyang sumigrit. Because I'm sure most of the ingredients that I will list more or less meron sa ibang bansa. Pero, this is gonna be our style, the Tom Goods Media style. So, if you want to learn more about this video, make sure to watch the whole video. I will show you the way. And this is gonna be a little bit of an experiment. I've never done this before, so I don't know if it will fail or pass or borderline be disgusting. So, let's get started. To get started, meron ako ditong isang buong manok. Hihiwain lang natin ito sa maliliit na piraso. Pwede nyong lakihan ang inyong hiwa kung sa tingin niyo masyadong maliit ang pagkahiwa ko. Total, kayo ang tilaok ng inyong manok. Maghiwa muna tayo ng mga panggisa. Kumuha kayo ng mga dalawang maliliit na sibuyas at hiwain to into medium dice. Kumuha naman kayo ng bawang at hiwain to sa maliliit na piraso. Kuha naman kayo ng kamatis at hiwain lang ito sa apat or sa anim na piraso. Kuha naman kayo ng isang luya at balatan ito. Hiwain lang sa maninipis na piraso. At sa panghuli, bago kayo mabad trip sa kakalaro ng Bring Me, magtiktik kayo ng isang tanglad or lemongrass at balutin ito sa sarili nito para madali siyang tanggalin mamaya. Maghiwa naman tayo ng mga gulay para sa Filipino curry natin. Kuha kayo ng mga dalawang talong at hiwain ito sa makakapal na piraso. Kumuha naman kayo ng isang red bell pepper at hiwain ito sa maninipis na piraso. Maglinis tayo ng green beans at iwanin natin silang hindi nakahiwa. Magbalat naman tayo ng carrots at hiwain ito sa malalaking piraso. At sa panghuli, kumuha kayo ng leeks at hiwain lang din to sa malalaking piraso. Huwag niyong itapon lahat ng dahon nito dahil gagamitin natin siya sa pang-garnish mamaya. Hiwain lang natin to sa maninipis at ilagay natin sa malamig na tubig and set it aside for later. Sa wakas, makakasimula na tayo sa pagluto ng curry natin. Igisa muna natin ang mga gulay na hiniwa natin kanina. Kapag mabango na ito, maglagay kayo ng mga 1 teaspoon ng bagoong at haluin. Pag nahalo nyo na, ilagay na natin ang secret ingredient natin which is alage or crab fat. Naisip ko ilagay ito dahil bakit naman hindi? Haluin lang natin to ng mabuti. Pwede na natin lagay ang ating manok at siguraduhin natin na tatakpan ito ng mga ginisa natin. Lagyan natin ito ng mga 1 tablespoon ng patis at takpan natin ito. Lutuin lang ng mga 30 minutes bago i-check ulit. 30 minutes na ang nakalipas, pwede na natin to lagyan ng gata. Maglagay lang kayo ng mga 1 half cup ng gata at haluin ito. Pwede na natin tanggalin ang tanglad at takpan natin ito. Lutuin na natin to ulit ng mga 20 to 25 minutes o hanggang nag-reduce na ang gata. Mga 25 minutes na ang nakalipas tinikmang ko lang kung kulang pa sa lasa ang curry natin. Kulang pa nga, at naglagay ako ng isa pang teaspoon ng bagoong at alige. Pwede na natin nilagay ang mga gulay natin. Naglagay din ako ng isang siling na buyo dahil gustuin ko man itong gawing maanghang, hindi ko magagawa to dahil walang kumakain ng maanghang sa amin, kundi ako lang. Sad life. Lutuin lang ito hanggang sa malambot na lahat ng gulay. Bago pa ito iserve, tinikmang ko ulit at nagdagdag pa ako ng mga 1 teaspoon ng patis. At tapos ng Filipino-style curry natin. Pwede na tayong kumain. Ay, wag niyo din pala kalimutan ni patong sa taas ang garnish natin na leeks kanina. Ayan, o ba? Diba? Mas maganda na. Para sa mga Tom Goods dyan, kumain na tayo. Alam ko naman na hindi ito kalapat-tapat na tawagin curry dahil maraming ingredients na kulang dito para matawag natin itong tunay na curry. Pero parang nakagawa tayo ng bagong version na binagoong ang manok. At sa mga nagtataka dyan, yes, oo, nalalasahan din natin ang aligay na nilagay ko. Meron siyang richness na hindi ko ma-explain. Para sa akin, kakaiba at napakasarap nito. Kailangan nyo itry ang recipe na to at ipalam sa akin kung anong kinalabasan ng Filipino-style curry nyo.